ちょっと、ちょっと。 キーなご機嫌ねッドゥカチカチここがデッドラインよ這い上がればくるくるっ The door's locked. I can't open it. Attack! やったカチカチカチあらもうチャはあちょっとちょっといいかしらアテナ行きます out! ここがあなたのデッドラインよ Bye. <laughs> ね Thank you. never lie.